Hello welcome friends Microsoft Access सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और ये वीडियो है कस्टमर टेबल और प्रोडक्ट टेबल जो पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि कैसे हम बना सकते हैं तो उसमें आ, एक चीज हम नहीं कर पाए थे सब फॉर्म हम नहीं बना पाए थे तो सब फॉर्म बनाना सीखेंगे तो देखिए ये कस्टमर की टेबल है आप देख सकते हैं किस तरह से ये डेटा टाइप मैंने लिया हुआ है यहाँ पर कस्टमर आईडी है जिसे मैंने शॉर्ट टेक्स्ट रखा है फिर कस्टमर नेम है जिसे शॉर्ट टेक्स्ट रखा है और सिटी को भी शॉर्ट टेक्स्ट रखा है और यहाँ कुछ डेटा भी फिल कर दिया अब यहाँ प्रोडक्ट की टेबल है ये देख सकते हैं प्रोडक्ट टेबल में मैंने क्या रखा है कैसे रखा है वो दिखा देता हूँ ये देखिए प्रोडक्ट यहाँ पे एक आईडी फील्ड ली है मैंने फिर प्रोडक्ट नेम लिया फिर प्राइस लिया प्राइस को करेंसी डेटा टाइप रखा है और यहाँ पे आईडी ऑटो नंबर है और प्रोडक्ट नेम जो है शॉर्ट टेक्स्ट है और यूनिट को नंबर डेटा टाइप रखा है हमने ठीक है और यूनिट को नंबर डेटा टाइप रख करके और यहाँ डबल बना दिया इट मीन की पॉइंट में भी ये वैल्यू ले सकता है और यहाँ पर कैलकुलेटेड फील्ड का प्रयोग किया कैलकुलेटेड डेटा टाइप का प्रयोग किया सॉरी इसे डबल रखा है मैंने और प्राइस को यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया अब यहाँ पे आया है टैक्स इन परसेंट तो इसे मैंने नंबर रखा है और डबल बना दिया क्योंकि टैक्स जो है पॉइंट में भी एंटर हो सकता है अब यहाँ पर कैलकुलेटेड का प्रयोग किया है ठीक है अब कैलकुलेटेड का प्रयोग किया है तो ये कैसे आ, होगा देखिए इसमें क्योंकि टैक्स 100 पे कैलकुलेट होता है तो इसको 100 से डिवाइड भी कर देना है टोटल में ही हमारा टैक्स छिपा हुआ है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे टैक्स इन परसेंट से और इसको 100 से डिवाइड भी कर देंगे तो ये हमारा टैक्स कैलकुलेट करके हमें दे देगा अब क्योंकि एक देखिए ड्रॉप डाउन भी मैंने बना रखा है ये ड्रॉप डाउन देख सकते हैं ठीक है अब ये देखिए 30400 का माल बिका है या खरीदा गया है तो इस कंडीशन में छत्तीस सौ अड़तालीस रुपए टैक्स लगा हुआ है अगर यहाँ से आप टैक्स रेट चेंज कर देते लाइक फाइव परसेंट कर देते तो ये पंद्रह सौ बीस रुपए टैक्स अपने आप आ जाएगा ठीक है आई होप की बात समझ में आ रही होगी अब इन दोनों के बीच में एक कॉमन फील्ड भी होनी चाहिए ठीक है यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कस्टमर टी में जो है कस्टमर आईडी दिख रही है ठीक है लेकिन इसमें कहीं भी वो कॉमन फील्ड नहीं दिख रही है कस्टमर आईडी वाली ठीक है तो यहाँ पर आप चाहे तो इसे भी यहाँ से राइट क्लिक करके और एक इंसर्ट करवा के इस तरीके से और यहाँ कस्टमर आईडी एक कॉमन फील्ड डाली जा सकती है तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ कस्टमर आईडी ठीक है तो ये कस्टमर आईडी हमने एक कॉमन फील्ड डाल दिया और इसे शॉर्ट टेक्स्ट रखा क्योंकि यहाँ पर भी शॉर्ट टेक्स्ट है मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये हो ये हो गया ठीक है तो यहाँ पे देखिए ये कस्टमर आईडी नाम की जो फील्ड है इसे शॉर्ट टेक्स्ट रखा गया है यहाँ पर भी ठीक है अब देखिए यहाँ पर आने के बाद ए जीरो वन आपको देना है क्योंकि कस्टमर आईडी में हमने ए जीरो वन ही फिल किया था तो यहाँ पर भी ए जीरो वन ही देना है आपको ये दे दिया ए जीरो वन और यहाँ पर देना है ए जीरो टू ठीक है ए जीरो टू ओके तो इस तरीके से आप दे सकते हैं इजिली नो प्रॉब्लम अगर ए जीरो वन ही है तो ए जीरो वन ही दे सकते हैं अगर हो सकता है कि भाई एक ही कस्टमर जो है दो सामान तीन सामान या चार सामान परचेज कर रहा हो ठीक है तो ये दे सकते हैं लाइक यहाँ पे कर देता हूँ कीबोर्ड तो ये कर दिया हमने कीबोर्ड और यहाँ पे प्राइस दे देते हैं दो रुपए और यहाँ पे तेईस कीबोर्ड ये परचेज कर रहे हैं तो उसके हिसाब से टोटल आ गया और यहाँ से आप खाली टैक्स सेलेक्ट कीजिए ये टैक्स सेलेक्ट किया आपने परसेंट तो यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट होकर आ जाएगा ठीक है बहुत ही ईजी है नो प्रॉब्लम अब ये फील्ड कॉमन ले लेने से क्या होगा कि जब हम रिलेशनशिप क्रिएट कराएंगे तो उस समय हमें आसानी हो जाएगी तो डेटाबेस टूल्स पे जाके फिर रिलेशनशिप पे जाके और फिर हम आसानी के साथ रिलेशनशिप क्रिएट करा पाएंगे ठीक है तो दो टेबल्स हैं हमारे पास तो यहाँ पे ऐड टेबल पे चलते हैं कस्टमर टी और प्रोडक्ट टी ये दोनों टेबल्स में एक फील्ड कॉमन होनी चाहिए तो देखिए ये फील्ड कॉमन है कस्टमर आईडी वाली ठीक है तो ये कस्टमर आईडी को इस कस्टमर आईडी से लिंक करा दीजिए बस ये हो गया काम हमारा ध्यान रहे जब लिंक करवाइएगा तो ये सारे टेबल्स ऑफ कर दीजिएगा सेव करके ऑफ कर दीजिएगा ठीक है तो इसे ऑफ भी कर देता हूं और अब इस कस्टमर आईडी को इस कस्टमर आईडी से लिंक करा दीजिए और यहां से इसको टिक करके और यहां से क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए तो ये एक रिलेशनशिप uh, क्रिएट हो जाएगी और रिलेशनशिप क्रिएट होने के बाद यहां से हमें कहां चलना है हमें यहां से चलना है सबसे पहले तो हमें क्वेरी बनानी है ठीक है तो क्वेरी बनाने के लिए क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे और क्वेरी डिजाइन पे जाने के बाद क्या क्या चीजें हमें चाहिए वो चीजें हम ले लेंगे ठीक है इस वीडियो में दो तीन लोगों के सवालों के जवाब है तो यहाँ पर कस्टमर आईडी चाहिए हमें कस्टमर नेम चाहिए सिटी भी चाहिए ठीक है कस्टमर आईडी तो हम पहले ही ले चुके हैं इसको हटा देते हैं इसका कोई काम नहीं अभी तो इसको हटा दिया प्रोडक्ट नेम चाहिए प्राइस चाहिए यूनिट भी चाहिए ही चाहिए तो यूनिट भी ले लेते हैं टोटल चाहिए और टैक्स इन परसेंट चाहिए ठीक है और टैक्स इन परसेंट के बाद टैक्स अमाउंट भी चाहिए हमें तो ये सब सारे फील्ड हमने ले लिए हैं और लेने के बाद यहाँ से रन पे क्लिक कर दीजिए तो रन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो सब चीज यहाँ पे आ जाएगा अपने आप ठीक है अब यहाँ पर जो भी आप एंटर करेंगे वो सारी चीजें आती चली जाएंगी इस क्वेरी के अंदर तो इसे मैं कर देता हूँ सेव एक अलग नाम से ठीक है मैं इसे कर देता हूँ कस्टमर क्यू के नाम से सेव क्योंकि क्वेरी है तो क्यू कीवर्ड सही रहेगा इसके लिए तो कस्टमर क्यू के नाम से इसे सेव कर दिया अब जो कुछ भी डिटेल आप एंटर करेंगे वो इसमें ऑटोमेटिकली अपडेट होती चली जाएगी ठीक है आपको सिर्फ रिफ्रेश पर क्लिक करना रहेगा लाइक यहाँ पे कस्टमर पे आते हैं तो कस्टमर की डिटेल यहाँ ऐड करनी है लाइक यहाँ पे देखिए ए जीरो थ्री ठीक है और यहाँ है अभी ठीक है और यहाँ पे देवरिया करता हूँ हो गया इसको सेव कर देता हूँ और फिर प्रोडक्ट में भी कुछ अगर ऐड करना चाहते हैं लाइक हम्म। हाँ, यहाँ पे कर दिया ए ज़ीरो थ्री और इन्होंने क्या खरीदा है इन्होंने खरीदा है बैक कवर हमने और एक की कीमत है पचास रुपए बैक कवर की और ऐसे ऐसे पांच बैक कवर खरीदे ठीक है तो इस पर टैक्स कितना लग गया टैक्स लग गया इस पर पांच परसेंट का तो बारह रुपये पचास पैसे यहाँ पे टैक्स आ चुका है देख सकते हैं आप ठीक है तो ये जो है इस तरीके से हो जाएगा और अब जबकि ये जो हमने क्वेरी बनाई है ठीक है कस्टमर क्यू के नाम से इसमें खाली आपको रिफ्रेश पे क्लिक करना है ये देखिए ये सारी की सारी डिटेल यहाँ पर अपने आप आ जाएगी ठीक और यहाँ से रिलेशनशिप पे आते हैं तो ये रिलेशनशिप इस तरह से कुछ क्रिएट हुआ है ठीक है अब करना क्या है यहाँ पे रिलेशनशिप को देखने के बाद हमें कहाँ चलना है हमें चलना है फॉर्म बनाने के लिए ठीक है तो क्रिएट पे चलते हैं और यहाँ से फॉर्म रिजल्ट पे आ जाते हैं अब क्योंकि कस्टमर टेबल ही हमारी मास्टर टेबल होगी तो ये कस्टमर की सारी डिटेल हमें ले लेनी है ठीक है ये भी बात ध्यान रखनी है कि आपको कस्टमर की सारी डिटेल उठानी कहां से है ठीक है दोनों टेबल से उठानी है कि क्वेरी से उठानी है ये भी बात देखने वाली है तो आप ये भी बात ख्याल रखें अगर आपको लगता है कि आपको सारी चीजें जो है अलग अलग टेबल्स से चाहिए तो यहाँ से अलग अलग टेबल्स दोनों दी हुई है तो कस्टमर की से ये तीनों फील्ड ले लिया हमने और यहाँ पे प्रोडक्ट की से जो है ये सारी डिटेल हम ले लेंगे लाइक प्रोडक्ट नेम ले लेंगे price unit total tax in percent और टैक्स अमाउंट ये सारी चीजें हमने ले ली यहाँ से ओके प्रेस करेंगे अब ये देखिए यहाँ पर कह रहा है ये सब फॉर्म अपने आप जनरेट हो जाएगा कस्टमर टी के बेस पे यानी कस्टमर टेबल वाला जो है मेन टेबल आपका होगा ठीक है आप डेटा शीट फॉर्म में चाहिए कैसे चाहिए ये देख लीजिए और यहाँ पर इसको जाकर के मॉडिफाई डिजाइन पर जाकर के इस पर क्लिक कर दीजिए तो ये कुछ इस तरीके से आपके सामने प्रिपेयर होके आ जाएगा अब यहाँ पर ये कस्टमर टी आ रहा है हमको ठीक नहीं लग रहा है इसको हटा देते हैं यहाँ एक बटन बना लेते हैं जिसकी बात हमने की थी कॉम्बो बॉक्स तो ये कॉम्बो बॉक्स को यहाँ पे ड्रैग करवा दीजिए और जैसे ही आप ड्रैग करवाएंगे इस कॉम्बो बॉक्स को तो अब यहाँ पे ये तीनों जो है ऑप्शन आपके पास शो करेंगे तो ये पूछेगा कि आप किस बेस पे सर्च करना चाहते हैं ठीक है तो यहाँ पर मैंने कह दिया find a record on my form based on the value I selected in my combo box यहाँ पे यस कर दीजिए अब हम कस्टमर आईडी के बेस पे सर्च करेंगे बस और किसी चीज के बेस पे सर्च नहीं करना चाहते हैं सिर्फ कस्टमर आईडी के ही बेस पे हम सर्च करेंगे ये हमने इसे बता दिया है ठीक है अब इस पूरे डेटा को कर लीजिए सेलेक्ट और सेलेक्ट करने के बाद होम पेज पे जाइए और यहाँ से इसे बोल्ड बना दीजिए और ये बना दीजिए डार्क में ये डार्क में बना दिया हमने अब हमें क्या करना है अगर बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहां से आप चेंज कर पाएंगे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको ठीक है तो यहां से बैकग्राउंड का कलर चेंज कर दीजिए और बैकग्राउंड का कलर चेंज करने के बाद अगर ऊपर के हिस्से का भी कलर आप बदलना चाहते हो तो यहां से जाकर के आप बदल सकते हैं जो भी कलर आपको ठीक लगता हो वो कलर आप रख लीजिए अकॉर्डिंग टू योर विश ठीक है अब ये सारी चीजें करने के बाद ये देख सकते हैं इस तरीके से ये आया हुआ है इसको आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं यहां से जाकर के आपको लगता है कि इतने बड़े की हमें जरूरत नहीं है तो यहाँ से आप इसको छोटा कर लीजिए नीचे आप चाहे तो बटन बना सकते हैं ये बात मैं कई बार बता चुका हूँ कि बटन कैसे बनाते हैं फिर भी इस वीडियो में बता देता हूँ कि बटन कैसे बनाना है यहाँ पर क्लिक करना है ये जो बटन ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है फोर टाइम एक्स लिखा हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे ड्रैग करवा दीजिए माउस को जैसे ड्रैग करवाएंगे तो एक नई विंडो ओपन होगी यहाँ पे पूछ रहा है आपको करना क्या है तो हम कह रहे हैं कि फाइंडर नेक्स्ट रिकॉर्ड तो नेक्स्ट रिकॉर्ड को खोजने के लिए बटन बन जाएगा हमें टेक्स्ट दिखाई पड़े हम ऐसा चाहते हैं और यहाँ से फिनिश पे क्लिक कर देंगे तो ये बटन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा ठीक है बटन क्रिएट होने के बाद अगर और भी कोई बटन आपको बनाना हो लाइक डिलीट करने का ऐड करने का रिकॉर्ड को तो यहाँ से ड्रैग करके फिर वो भी कर सकते हैं बहुत ही इजीली तो यहाँ से जैसे एप्लीकेशन से क्विट होने का बटन हम बनाना चाहते हैं तो ये एप्लीकेशन से क्विट होने के लिए बटन बन करके तैयार है आपके सामने आप देख सकते हैं इसकी शेप एंड साइज हम बना देते हैं लगभग ऐसे ही जैसे कि ये दिख रहा है इसके लिए आप फॉर्मेट पेंटर का यूज कर सकते हैं ये फॉर्मेट पेंटर यूज किया यहाँ पे क्लिक कर दिया देखिए सेम शेप एंड साइज का ये भी हो गया ठीक है तो आई होप ये बात समझ में आई होगी कि ये कैसे करना है ओके तो अब यहाँ से व्यू पे क्लिक करना है आपको तो व्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा ठीक है डिजाइन व्यू पर ये कैसा दिखाई पड़ रहा था ऐसा दिखाई पड़ रहा था ठीक है अब यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये फॉर्म की प्रॉपर्टी खुल जाती है तो यहाँ कुछ बेसिक सेटिंग्स है उसे मैं कर लेता हूँ और फिर यहाँ से सेव कर देता हूँ इसको फिर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये आपकी फॉर्म जो है ओपन हो चुकी है कस्टमर के बेस पे ठीक है और यहाँ से जाकर के आप सर्च कीजिए अगर आप customer ID A zero two की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर total detail A zero two वाला आएगा ठीक है क्योंकि फिल नहीं हुआ है तो यहाँ पे डेटा लाइक यहाँ पे देखिए ये कस्टमर टी है और ये प्रोडक्ट टी है ठीक है तो ये जो प्रोडक्ट की e वाला डिटेल है ये फिल नहीं किया गया ए जीरो थ्री है ए जीरो टू तो है ही नहीं तो यहाँ पे अगर मैं ए जीरो टू के लिए भी इन्होंने भी कुछ परचेस किया है या सेल किया है तो ये ये चीजें मैं अगर यहाँ पे फिल कर देता हूँ लाइक यहाँ पे कर देता हूँ मैं ईयरफोन ठीक है ईयरफोन तो इन्होंने ईयरफोन जो है परचेस किया है रिफ्रेश होके आ जाएंगी अब यहाँ पर जब देखेंगे आप तो यहाँ पे अगर ए जीरो टू करते हैं तो यहाँ ए जीरो टू की भी डिटेल आपको दिखाई पड़ेगी ठीक है आ रही है बात समझ में अब हम ये चाहते हैं कि जब हम रिपोर्ट डिजाइन करें तो जो हम डेटा सेलेक्ट करें सिर्फ उसी का रिजल्ट जो है प्रिंट होकर आए सारा नहीं प्रिंट होकर आना चाहिए खाली उसी का प्रिंट होना चाहिए जो हम सेलेक्ट करें ऐसा अगर आप चाहते हैं तो इसके लिए क्वेरी बनाइए क्वेरी कैसे बनेगी क्रिएट पे जाइए क्वेरी डिजाइन पे जाइए और यहां से आपको दोनों टेबल्स ले लेनी है लाइक ये भी और ये भी दोनों टेबल हमने ले लिया अब इसमें हम चाहते हैं कि हम कस्टमर आईडी के बेस पे सर्च करें तो कस्टमर आईडी ले लिया ठीक है कस्टमर नेम ले लिया सिटी ले लिया फिर यहाँ पे आ, बाकी की चीजें तो पहले से ही है प्रोडक्ट नेम भी ले सकते हैं आप प्राइस ले सकते हैं यूनिट ले सकते हैं whatever you want to take ये सारी डिटेल्स आप ले सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे यूनिट कर दिया हमने टोटल कर देते हैं टैक्स इन परसेंट कर देते हैं टैक्स अमाउंट कर देते हैं ये हो गया अब यहाँ पर क्या करना है आपको एक यहाँ पे लिखना है ऐसे फॉर्म के अंदर हम सर्च करेंगे तो ये जो फॉर्म हमने अभी बनाया इसी के अंदर हम सर्च करेंगे और कहां से सर्च करेंगे हम सर्च करेंगे ये जो सब फॉर्म है ना इसी में जाके सर्च करेंगे ठीक है ये जो सब फॉर्म है इसी के अंदर जाके सर्च करेंगे और किसके बेस पे सर्च करना है आईडी के बेस पे कस्टमर आईडी किसके बेस पे कस्टमर आईडी के बेस पे तो ये कस्टमर आईडी हमने कर दिया बस अब आपको करना है सेव तो ये क्वेरी वन है यहाँ पे मैं कर देता हूँ कस्टमर क्यू प्रक्रिया में इस तरीके से अब देखिए ये हमारा बन के तैयार हो चुका है अगर आप यहाँ पर आते हैं कस्टमर टेबल पर और यहाँ से कस्टमर वन या टू सेलेक्ट करते हैं तो अभी पहले रिपोर्ट जनरेट कर लेता हूँ फिर बताता हूँ आपको तो अब हमें रिपोर्ट जनरेट करना है तो रिपोर्ट जनरेट करने के लिए क्रिएट पे चलेंगे और फिर रिपोर्ट विजार्ड पे जा सकते हैं आप ठीक है या रिपोर्ट डिजाइन पे भी जा सकते हैं तो चलिए रिपोर्ट विजार्ड पे जाते हैं तो इसी के ऊपर हम रिपोर्ट जनरेट कर देते हैं पूरा यही है ना Q1 नाम दिया था हमने याद है ना आपको तो ये हो गया और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और कस्टमर आईडी के ही तो बेस पे हमें सर्च करना इसी को प्रायोरिटी देनी है ये ले लिया हमने यहाँ से आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर देख लीजिए प्रोडक्ट नेम के बेस पे कर देता हूँ ये और यहाँ पे जाकर के फिर आउटलाइन कर देता हूँ और फिर इस तरीके से इसे मॉडिफाई डिजाइन इस तरह से जाके इसको फिनिश पे क्लिक कर देता हूँ तो ये इस तरीके से हमारे सामने आ जाएगा और इसमें कुछ बेसिक सेटिंग्स आपको करनी होंगी लाइक ये सब जो है एडजस्ट करना होगा नहीं तो ये दिखाई नहीं पड़ेगा जब आप इसको यहाँ से क्लिक करेंगे ना तो ये जो है दिखाई नहीं पड़ेगा लाइक ये देखिए यहाँ पे जा करके और यहाँ पे आए अब मान लीजिए आपको क्या देखना क्या है लाइक ए जीरो वन का देखना है तो यहाँ पे ए जीरो वन टाइप कीजिए और ए जीरो वन की पूरी डिटेल आपके सामने आ गई है इनका नाम क्या है क्या सारी डिटेल जो है आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है ठीक है ए जीरो वन आया है ना अच्छा अगर मान लीजिए ए जीरो वन का ना देखना अच्छा प्रिंट देना है तो प्रिंट दे सकते हैं यहाँ से जाके प्रिंट दे दीजिए यहाँ पे जाइए फाइल पे और यहाँ से जाकर के और ये प्रिंट जो दिख रहा है ना यहाँ पे आइए और ये प्रीव्यू देख सकते हैं आप तो यहाँ पे चूंकि ये देखिए इस तरीके से ये प्रीव्यू आ जाएगा और इसमें सेटिंग कर लीजिए आप यहाँ से मार्जिन वार्जिन घटा बढ़ा लीजिए आपको तो ये इस तरीके से आ जाएगा और इसमें जो है यहाँ से पेज सेटअप पे जा सकते हैं आप पेज सेटअप पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए टॉप में कितनी मार्जिन है और ये सब चीजें दिख रही है आपको तो यहाँ से मैं लेफ्ट की मार्जिन थोड़ी कम कर देता हूँ या राइट की मार्जिन थोड़ी कम कर देता हूँ तो राइट की मार्जिन मैं कर देता हूँ थ्री पॉइंट थ्री फाइव ठीक है और यहाँ से लेफ्ट की मार्जिन कर देता हूँ 4.45 ठीक है इस तरीके से और यहाँ से अब इसको लेके आता हूँ ओके तो ये देखिए साइड का स्पेस थोड़ा सा बढ़ गया और बाकी हमारा डेटा तो इतना ही है प्रिंट होके आ ही रहा है आप देख सकते हैं यही तो हमारा डेटा है यहाँ पर दिखाता हूँ आपको ये देखिए ये यही तो हमारा डेटा है और ये सेम डेटा तो प्रिंट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है और यहाँ से अगर इस एप्लीकेशन से क्विट होना चाहते हैं तो यहाँ से क्विट हो सकते हैं यस करेंगे तो क्विट हो जाएंगे यस यस तो ये देखिए ये एप्लीकेशन से आप क्विट हो गए तो आई होप कि आपके बात समझ में आ गई होगी ये पूरा का पूरा जो है वीडियो है जो कि सॉफ्टवेयर बनाने को लेकर के है और इसी तरह से आप कोई भी सॉफ्टवेयर डिजाइन कर सकते हैं आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें thank you for watching this video